Sok Sokhun korban yang paling tegar dan terus membahagiakan orang lain. Sok Sokhun adalah salah satu karakter dalam drama Penthouse yang digambarkan memiliki karakter yang tegar dan selalu ingin membahagiakan orang di sekitarnya. Karakter Sok Sokhun yang baik hati inilah yang membuat banyak orang menyukainya dan berharap sangat banyak pada karakter Sok Sokhun ini. Sokhun sangat melindungi adiknya Sok Sokyung dan rela melakukan apa saja untuk melindunginya. Sok Sokhun bahkan rela dihukum oleh Jo dan Tae agar Sokyung tidak dihukum. Selain itu, Sok Sokhun juga selalu memberikan jawaban dan mengerjakan semua tugas Sok Sokyung di sekolah, agar dia selalu menjadi murid terbaik. Di samping itu, Sok Sokhun juga menyukai seorang gadis bernama Berona. Sama halnya dengan Sok Sok Sokhun juga rela melakukan apa saja agar Berona bahagia. Sok Sokhun selalu ada untuk Berona dan selalu membantunya ketika dalam keadaan susah. Sok Sokhun juga merupakan sosok pria yang bertanggung jawab dan bersikap dewasa. Sok Sokhun juga selalu menaruh kepentingan orang lain terlebih dahulu ketimbang kepentingannya sendiri. Meskipun kita melihat jika karakter Sok Sokhun adalah merupakan pria yang dewasa dan bertanggung jawab, namun di luar itu semua Sok Sokhun juga merupakan korban dalam drama Penthouse. Banyak penonton yang tidak menyadari jika Sok Hun adalah korban dalam drama tersebut karena tertutupi oleh karakter Sok Hun yang tegar dan selalu membantu orang lain. Sok Hun merupakan salah satu korban dari kejahatan Jo dan Tae yang telah menipunya sejak kecil. Sama halnya dengan Sok Yung, Sok Hun juga tidak mengetahui siapa ibu kandungnya sebenarnya. Sok Hun hanya tahu jika Sim Suryon adalah ibunya karena Sim Suryon adalah orang yang membesarkan Sok Hun bersama dengan Sok Yung. Sok Sokhun baru mengetahui jika ibunya adalah Na Egyo pada drama Penthouse Season 2. Meskipun telah mengetahui fakta pelik tentang dirinya, Sok Sokhun tetap tegar dan mencoba menenangkan Sok Sokyung yang marah setelah mengetahui hal itu. Mimpi buruk Sok Sokhun tidak berakhir di situ. Pada season 3 drama Penthouse terungkap fakta yang lebih parah dan menyakitkan. Karena ternyata selama ini Sok Sokyung bukanlah saudara kembar Sok Sokhun. Namun ternyata Sokyung adalah anak Sim Suryon dan juga merupakan kembaran Min Sol Ah. Sementara Sokhun adalah anak dari Na Egyo yang telah meninggal. Sokhun bahkan tidak pernah bertemu dan berbicara secara langsung dengan Na Egyo. Meskipun telah mengetahui fakta tersebut, Sokhun masih tetap tegar dan melindungi semua orang yang dicintainya tanpa mengeluh sedikit pun. Sokhun juga tidak membenci Jo dan Tae, meskipun dia tahu jika Jo dan Tae telah menghancurkan hidupnya, Sokhun hanya ingin Jo dan Tae bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Kesedihan Sokhun juga belum berakhir. Sokhun bahkan belum tahu pasti siapa ayahnya sebenarnya, apakah Jo dan Tae atau Jung Doman. Karena sama sekali belum ada kepastian siapa ayah Sokhun sebenarnya. Tak hanya sampai di situ, Sokhun juga kembali merasakan kesedihan dan kekecewaan setelah mengetahui jika ayahnya, Jo dan Tae terlibat dalam pembunuhan Oh Yun Hee, ibu dari Berona pacar Sokhun. Mengetahui fakta itu, membuat Sokhun menjadi sangat merasa bersalah terutama terhadap Berona. Karena ayah Sokhun telah menghancurkan hidup Berona, hal ini juga membuat Sokhun putus dengan Berona dan memilih untuk melawan Jo dan T ayahnya sendiri. Sokhun merupakan salah satu korban yang terlupakan dalam drama Penthouse. Bahkan penonton hanya berfokus pada korban-korban yang lainnya. Padahal Sokhun adalah salah satu korban yang paling parah,